É a hora da orgánica. A partir do 30 de xuño, é obrigado por lei que fogares e negocios separen tamén os seus bioresiduos, restos de cociño ou vexetais. Consulta no teu concello como debes facer, utilizar composteiro individual, comunitario ou colector marrón. Revitaliza! Deputación de Pontevedra.